dan lanjut Jadi saya banyak pas beli deh betah ya udah parkiran iya lah busan ya bener udah nah nah ada pinjol dulu पानी का पानी का पानी वाला Busan asalnya sih main. Kemana? Ada ini? panik bro woi woi woi bang buset enggak lah 那个阿凡提的名字 Bullshit. No.